まあ、あの今日はね、あの田というよりも、うん、あの中西がね、ふるふるるなんか文句言ってるから、うんまあ、こうやって毎日試合やるのやったら、うん、まだ、なんていうの、俺ら2人知らんけどね、やっぱ、うん、何でも来いやって、いつでもやってやるよって、うん、まあ、3試合目だろうが何試合目だろうが、うん、がっちりやるし、うん、若いやつも生き生きしてるしね、うん、今日はやられたけども、まあ、 タイガー・マス選手もね、うんまあ、最後で助けられなかった残念ですけどでもまだまだこんな機会ねいくらでもあるしこのシリーズ通してしっかりとね若手も盛り上げて俺たちももっともっとね、うん、勢い増してやらないといけないなと思いました。ありがとうございました。もう今テネさんが言った通りね、はい、あのこのこういうカードがねまだまだ組まれてると思うし、まあ僕にとってはちょっとあの田口監督がね昨日からね なんか変な動きしてますからね、あのー、ちょっと考えちゃう部分があるんだけどね、まあでも、明日からかな、ずっと今度、田口監督とは組むんでね、もう気持ちを入れ替えて、まあ、あのー、メインだろうがね、本当に今、テルさん言ったように、最初の試合だろうが関係ないものなの、とにかく試合を盛り上げる、そして自分たちの強さを見せる、それだけです。先輩と混ぜても俺が勝ちを取るようになってきた。 このシリーズ結構後ろでやることも多いんでしっかり成長して5は15今日は仲間として戦いますけど中西さん次こそ勝ちますはいやっぱり独自ジャパンのオリジナルメンバーといえば中西さんを忘れてはいけないですねあららら嬉しいこと言ってくれるはい、はい、忘れていただいて、はい、ありがとうございますいやいやもう、はいはい 監督のケツのことが心配で集中攻撃されてたからでもでも、はい、心強いですはいオッケーオッケーえろ頼れるはいギガギガギガギガギガギガガガ何かがギガかかってるってことが